और हमें इस बात पे फख्र है कि हमारे मुसलमानों के अंदर एक बहुत जज्बा है जज्बा है जज्बा है जज्बा है कि हिंदुस्तान क्या उसका बाप भी कोई भी हो वो कश्मीर हमसे जो है वो नहीं ले सकते पीओके बनेगा हिंदुस्तान इंडियन आर्मी का नाम सुनकर इन पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान की आर्मी वालों की पतलून गिली हो जाती है तो ये कहा जाए कि जी बिल्कुल हम हैंड अप हैं हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे और बस आपके ऊपर हमला होना ही होना है कि क्या हमने इस तोहफे की कदर की क्या ये बिल्कुल ऐसा पाकिस्तान है जिसका ख्वाब हमारे उस अजीम रहनुमा ने देखा अरे नहीं इसका जवाब अगर मुझसे पूछे बिल्कुल नहीं बिल्कुल भी नहीं <laughs> अगर पाकिस्तान को बचाना है और आपको अपने पर्सनल एजेंडे आगे नहीं बढ़ाने हैं तो मैं दोनों तरफ को कहूंगा बोलने दे बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को बोल बोल हाँ। पाकिस्तान की खातर मिल के बैठ के कोई दरमिया रास्ता तलाश करें निकल पहली फुर्सत में निकल समझा ऊपर से नॉर्दर्न कमांडर ने ये और बोल दिया हम तो पीओ के लेने के लिए तैयार बैठे हुए साथ में गिलगिट और बाल्टिस्तान भी हमें तो बस ऊपर से आदेश आ जाएगा उसी दिन पाकिस्तान का क्रियाक्रम कर देंगे राम राम सत्य है सबका यही गत है राम राम सत्य है सबका यही गत है जैसे ही खबर पाकिस्तान में पहुंची पाकिस्तान में तेल का मच गया भाई साहब पाकिस्तानियों की क्या कहाँ पे टांग गई वाह इसी टॉपिक पे हमारे मेजर गोरा वारियाने ने दो शब्द कहे हैं वो भी सुनिए ठीक है ना और वो भी आर्मी कमांडर नदन कमांड मतलब it's not a small thing it's a very big thing तो नदन आर्मी कमांडर ने सिर्फ ये बोला कि हमारे पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन है और जब सरकार हुक्म देगी तो देखिए कोई भी डिसिप्लिन सोल्जर यही बोलेगा और बात है भी तैयारी भी है इंडियन आर्मी की पूरी कल से एक सवाल जो है वो वो तंग कर रहे हैं मतलब पूरा दिन जो है वो मीडिया इसके ऊपर बात करता रहा की अब अब ये होने वाला है अब वो होने वाला है तो ये मामला बहुत संगीन है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पीओके कश्मीर इसको लेकर नाइनटीन से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक दीवार दीवार खींची हुई है और वो दीवार आज तक नहीं टूटी है तो आप समझ सकते हैं ये मामला कितना सेंसिटिव है मैं जानता हूँ खुदा न खास्ता शादिया खुदा न खास्ता अगर कोई मिसहैप हो गया अगर कोई इस तरह की वारदात हो गई तो आपको पता है उसके नतज क्या होंगे उसके नतज पहला नतीजा क्या होगा इंडिया हमारा असली दुश्मन है तुझे क्या लगता है कुछ नहीं किया अमली तौर पे काम वो तो जब करके दिखाते हैं वो कहते हैं कि इनके पास तो पावर ही नहीं है ये चूचू का मुरब्बा हमें इनसे बात क्या करें मसला ये है तो फिर बात हल कैसे होगी शाजिया ये जबानी जमा खर्च हमेशा से चलता है इंडिया कहता है कि हमने फौज से बात नहीं करनी आपने सबसे पहले घबराना नहीं है तो इसी मुद्दे में पाकिस्तान के पत्रकार निकले पाकिस्तानी आवाम के बीच में ये जानने के लिए कि अगर भारत ने हमला कर दिया और वो पी के ले जाएगा तो हम क्या करेंगे रिसेंटली इंडिया के जो कमांडर हैं आर्मी कमांडर हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि हम कश्मीर लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं हम बिल्कुल तैयार हैं हमें बस इंडिया की गवर्नमेंट ने ऑर्डर करना है तो हमने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देना है इस पर आप क्या कहेंगे एज ए पाकिस्तानी सर ये इंडिया कि जो ये जो बातें हैं ये बेमानी बातें हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान के अंदर जो एक दीन का ईमान है हम हम ला ला पर ईमान रखते हैं और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हमारे मुसलमानों के अंदर एक बहुत जज्बा है पाकिस्तान की पब्लिक के पास में दो ही चीज़ें होती है एक तो जज्बा होता है एक ईमान होता है अगर पाकिस्तान से ये दो शब्द निकाल दो ना तो पाकिस्तान में कुछ नहीं बचेगा बह जाएगा पाकिस्तान बह जाएगा एक जज्बा और एक ईमान तो चलते पाकिस्तान और हमारी पाक फ़ौज जो है हमें उस पर भी फ़ख्र है फ़ख्र है कि इन ये उनकी बातें ही हैं होपली धमकियाँ वो हमेशा से लगाते रहे हैं और आजकल भी ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है तो मेरे नज़र में और मेरे नज़रिए में वो उनकी खाली धमकी है तो भैया भारत ने तो धमकी दी नहीं है भारत जिस दिन लेने पर आएगा ना तो उस दिन ले लेगा ये तो हमारे आर्मी कमांडर ने बोला तो तुम्हारा कुछ जज्बे ईमानी याद आ गए और कुछ कर नहीं सकते तो भैया थोड़े दिन पहले ही कश्मीर से तीन भी हटाई है आर्टिकल थर्टी ए भी हटा दिया और तुम पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी सब बैठ के ताली बजा रहे थे ताली कुछ नहीं कर पाया इंडिया का कुछ भी नहीं कर पाया क्या कर लोगे तुम भूखे नंगो के अलावा अगर ईमान के जज्बे की बात करें तो यहाँ पे अगर 22 करोड़ मुसलमान हैं या 25 करोड़ मुसलमान हैं वहाँ पे सताईस करोड़ 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं मुसलमान तो वहाँ पे भी हैं उनकी आर्मी में भी हैं प्रैक्टिकली बात करने की ज़रूरत है क्या समझते हैं आप इस सबसे पहले तो मैं उनकी धमकी के बारे में बात करूँगा कि हिंदुस्तान क्या उसका बाप भी कोई भी हो वो कश्मीर हमसे जो है वो नहीं ले सकते औकात में रहो सकते हमारी कुछ पॉलिसियों की वजह से जो है उधर उन तक उनके पास है कश्मीर मुशरफ दौर में वो कारगिल में उन्होंने मतलब काफ़ी हद तक उसको कर लिया था लेकिन बस जो इंटरनेशनल कुवतें हैं उनके मसाइल हैं उन वजह से आम आलमी ताकतों की वजह से हमारे जो सूरत हाल है ये इसके अंदर हडल आ जाती हैं अदरवाइज ईमानी जज्बे में बाकी पाक आर्मी के या बाकी किसी में उसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है अगर तुम्हारी पाकिस्तान आर्मी में जज्बे होता तो भैया चार चार जंगें लड़ी है तुमने चारों में मुँह की खाई है और तुम्हारी पाकिस्तान आर्मी के बाद में जंगे लड़ने का हौसला है नहीं जज्बा को तो छोड़ दो गोली मार दो जज्बे को तो उनको माल बनाने से फुर्सत नहीं है भाई तुम्हारा आर्मी चीफ छह साल पहले भूखा नंगा था और रिटायरमेंट पे देखो अरब पति बन गया भैया माल बना रही है तुम्हारी आर्मी उनको उनको क्या जरूरत पड़ी है जंगे लड़ने लड़ेगी जंगे लड़ेंगे तो फिर इनकी कोठियों को कौन संभालेगा इनके बिजनेस को कौन संभालेगा तुम्हारी आर्मी खालिश नल्ला आर्मी है भाई नल्ला आर्मी आए दिन तो तालिबान वाले आके ठोक जाते हैं तुम्हारे को और तुम्हारी आर्मी ताली बजाती है बैठ के कुछ कर नहीं पाते हो ये इंटरनेशनल जो हालात हैं जो कुवतें हैं वो हमें दबाती हैं इंटरनेशनल जो पावर्स हैं क्यों हमारा साथ नहीं देती हैं एक तरफ हम ये कहते हैं कि जी हम राइट पे हैं ऐसे ही है हमारा तो स्टांस यही है कि हम राइट पे हैं कभी हम यूनाइटेड नेशन जाते हैं कभी हम किसी कंट्री को कहते हैं दूसरी साइड पर हम हमारा स्टांस ये इंडिया राइट पर नहीं है फिर भी इंडिया की क्यों साथ दिया जाता है आपके ख्याल ये जो बायस ने ना मुस्लिम्स के बारे में वो है ये मेरे पास इसके अंदर पूरा डाटा है कंट्रीज़ की लिस्ट दी हुई है जहाँ सबसे बड़े जो हैं उधर नारकोटिक्स के गैंग वहाँ हैं मर्डर में सबसे ज़्यादा टॉप पे जो मुल्क हैं वो सारे जो गैर मुस्लिम मुल्क हैं हर तरह के आप देख लें जो जितनी बुराइयों के प्रोस्टिट्यूशन का देख लें और मामला देख लें टॉप टेन जो कंट्रीज़ हैं सारे गैर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और यहाँ पे बदनाम मुसलमानों को किया जाता है हाँ, लेकिन देखें इस्लामोफोबिया की भी बात की जाती है दहशत की भी बात की जाती है कि इस्लाम या मुसलमान जो है वो मुसलमान है ये मेरे पास इसके अंदर डाटा है वो आप कहें तो मैं आपको अभी जो है उसमें दिखा सकता हूँ कोई प्रॉपर अथेंटिक डाटा है या फिर मैं आपको इसके अंदर जो है ना वो दिखाता हूँ ये देखें आप तो ये मेरे भाई ने फेसबुक खोली है और फेसबुक का ऑथेंटिक डाटा देखिए और जिसमें तो ये पाकिस्तान के पढ़े लिखे वकील है भाई साहब फेसबुक <laughs> पे किसी ने पोस्ट डाल दी और फेसबुक का डाटा ऑथेंटिक डाटा हो गया बाहर है पाकिस्तानी हो क्या ही कहना भैया क्या ही कहना आपका ये आगे मेरे पास इसके अंदर ये देखें टेन जो है ना वो ये ten ten states with highest prostitution rate जो है इन द वर्ल्ड ये पत्रकार साहब भी कैमरे में दिखा रहे हैं कि देख लीजिए भाई साहब ये ऑथेंटिक डाटा है भाई साहब ये ऑथेंटिक डाटा मैं भी बना सकता हूँ मैं भी अगर दस कंट्रियों के नाम लिख दूंगा फेसबुक पे पोस्ट डाल दूंगा फिर आपको कैमरे में दिखा दूंगा कि ये देखो ये देखो तो ये ऑथेंटिक डाटा है कुछ भी मतलब कुछ भी ये लोग किसको पागल बना रहे होते हैं मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा है खुद पागल है या पागल बनाने की कोशिश करते हैं किसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं मेरे को तो यही समझ में नहीं आता इन पाकिस्तानियों का ये जो उनका सोर्स है आप थोड़े से ये पढ़ के दिखाएं और सोर्स भी बताइएगा कि सोर्स सोर्स में आप इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन का ये देखें शेयर किया हुआ ये ये तुर्क की खातून है मुस्लिम खातून है जो मेरे साथ एड है उनका बेटा मेरा जो फ्रेंड है हाँ मेरे साथ एड है भैया तुर्क की खातून है तो तुर्क की खातून ने शेयर कर दिया तो सही हो गया भैया अच्छा <laughs> वीडियो आपने पूरा देख लिया वीडियो देखने के बाद आपकी जो भी इन पाकिस्तानियों पर राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर कर दीजिएगा ठीक है आप लोग अपना ख्याल रखिए आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाते रहता जय हिंद वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम